E para isso daqui que queia. E hoje para vocês Final Week Fox 2. Eu joguei eu de FNAF, eu joguei de FNAF, tudo doido. Ok, vamos começar. Ah, agora continua. É, eu joguei Bem simples. Bem simples. É. Ok, tem que escolher. Eu escolhi o. Cara, esse cara não mata. O nome o é Ghost. Ele morreu pelo Fahrenheit Wikivox do. Hum, é um filme. Eu sei. Isso, isso, isso me mata, isso não me mata. Ok? Alguém não quer saber isso Alguém não quer saber isso Ok, primeiro dia, não precisa ficar cassação. favor, espere do Chuzá. Ah, esperando. Agora vai vem. Pera assim. Oh, oh. De vez. Umas coisas. Duas coisas. Ó, fumaça! Ele pode me ajudar! Ei, sim, Oi, é é? é? cigarro? Não. Eu não entendi, pra que serve essa fumaça? Oh! Pretos reunidos e os do ramo Não! Oh, you're not the king frog. You have to leave right now. no Ghost esquece Disso eu morrer, cê tá dia 7 em Cara, o que, que eu faço pra esse cara? O que, que eu faço esse cara? Como motivo pra ele? Qual é o motivo? Tudo bem, você vê câmeras. Ah, é droga, vai bem. Minha música vai bem. Ok. Oh, isso aí, mas ah. Filho da mãe. Filho da mãe, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ah, de Would you like some pasta or spaghetti? Oh, you're not the King frog. You have to leave right now. Não, eu. Eu desisto. Nessa parte. Cara! Ele é. Ele é muito. difícil, ok. Quer ver se área? Ok, vamos aí. Matério! Eu vou pegar minha barreta. Já sei. Então, galera, já sei. Errei, é, é, é, boy. Primeira coisa. Droga. Droga. Sai! E nesse par! Não! Passa mal! Oh, mundo! Não com... Enchido na né, bicho, não me diga de contar. Nani? chui ra thì cái What? meu gato. É. Tchau. Tá. Filho da mãe. Vai! a ah, qual é? Cara, tá difícil pra mim fogo me atrapalhou! E que é boy? Um, quer ver? Sem desafios. Sem desafios? Sabe o que eu faço? Sabe que eu vou usar os desafios? Não sei. Explicar. não sei. Ah, você lembra ver coisa andar de volta? É, é, eu acho. Vamos, Cuca. Eu tenho que fazer isso. Obrigado. Ok. <laughs> Boy. Topando. Topando. Como assim, tio? Droga. Minha parte. Ok, o sapinho saiu. Okay. Oh, o sapo também! Tá Ace... Ou você tem que fazer com o sapo, eu acho aqui. Eu acho que os túneis são... O que é que eu vi bem aí? Desgraça. Ok. Sai do computador. Pra eu ver. Sapinho. Não! Eu disse não e aí você me deu um thumbscare em mim. Ok, você não devia. Um. Ah, que querido? É, esse jogo tá me deixando difícil. Eu vou tentar de novo. Eu me fiquei tonto e... E é daí essas câmeras estão ficando um pouco crazy. Ah, cadê a câmera? Pra quem pegou no, no negocinho aqui saber, eu vou ver o sapão. Sapinho não lave o pé. Ele vai me lavar. Ah, qual é a câmera? Nani? Spirone! Eu amo fazer isso. Olha. O que eu vi? Oh. Aí, que fica? Oh. Um. É. Então, gente, foi... One final Week Fox 2 e, e, um. Como eu tô difícil pra mim. não faz pergunta Tem que bloquear é os fins, né? Você pode ficar feliz com, com o que se quiser. Certo. E... Sabe? Vocês vão se inscrever no meu canal? Vão se inscrever no nosso, meus canais? A gente passou com esse jogo que chamava Bom. Então, eu meio que tomei o jumpscare. Isso, isso foi ontem. Tomei o jumpscare. Só sei que eu tomei o jumpscare. Eu não tomei isso aqui. Eu não passe em. em isso, gente, em falou. Em só que outra coisa, se ficar, inscreva no canal Isaac Fogueira, né? aqui é meu canal. Vou dar o like, inscreva no canal Isaac Fogueira e assim os bons vídeos e falou e fui. Tchau! <laughs> Pera, rapidinho. Opa, ops, ups, pera. Já já sei, olha só. E falou e... Ok, ok, vou fazer o seguinte. E falou e fui...